असलम नाजुन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में सिकंदर ख़ान ये देखिए बहुत सारा पानी है यहाँ पर सामने खेत भी है पानी ही पानी बेहतरीन बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सामने हमारा ट्रक खड़ा है मैं रोके इसको पानी देखा है इधर तो आ गए हम हमने कहा वीडियो बनाते हैं और बंद मत करो चलन ये भी हमारे साथी की जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक पानी बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर देखेंगे